ver como esta comarca, una vez máis, volve alzar a voz, volve a demostrar a súa capacidade de movilización, a súa capacidade de voluntad unida para defender o que un dereito, para reclamar o que nos negan. Unha rea página desprezada tenemos sabor. Seguimos con estradas tercermundistas, Cofebe esmorecendo, o dique Norte pechado a Calicanto. E xa non falemos das últimas mentiras do actual goberno do PSOE Unidas Podemos. O estatuto para as empresas electrointensivas onde está? A intervención de Alcoa a xente onde está? está a suceder na Mariña é un exemplo eh, extremo do que no estamos a viver en Galiza e na crise industrial e social que estamos a viver, pero tamén unha demostración da incompetencia dos gobernos que eh, actúan eh, contra a maioría eh, dos traballadores e das traballadoras e contra as maiorías sociais como estamos a ver. Senón, non se entende que decisións que non dependen de grandes eh, acordos dos gobernos, sino simplemente de actuar de acordo a que se está reclamando na rúa, como é unha intervención pública eh, que resolva eh, a continuidade industrial da Alcoa, como é eh, unha derogación da reforma laboral ou eh, que impida deixar os perdos cabalos a traballadores e a traballadoras como os de Vestas, son o último exemplo dun rosario de crise industrial que se vive nesta comarca e que exixe que os gobernos tomen decisións e que atendan a este clamor popular que hoxe se está manifestando nas rúas de Burela. Nosas verbas en tu corazón que votaremos fora Alcoa e que as cubas ni se paran ni se pararán porque exigimos a intervención da planta de aluminio e imos conseguido. o goberno de Feijó non quere asumir competencias e as que ten non as quere usar pouco a pouco vais elevando os servizos que tanto nos custou conseguir e así vemos como se perden servizos no hospital como se reduce o número de persoal médico e de profesorado como se volve a descentralizar a administración, facéndonos retroceder no tempo máis de medio século, como cando para todo había que sair da Mariña. O goberno da Xunta ten moito que dicir noutro conflito latente na comarca, un conflito que simplifica o que pretenden que sexamos, unha colonia na que inzar montes e mar de buiños eólicos, para exportar enerxía e levarse os beneficios económicos, esnaquizando a nosa paisaxe creándole un novo problema a nosa flota pesqueira. O goberno de Feijó non deberá permitir que esas mesmas empresas que se enriquecen a nosa costa pechen as industrias de componentes eólicos. O caso de estas está sendo un novo exemplo de loito obreira, de dignidade, de orgullo, de clase. Compañeros e compañeras de Vestas que non se venden por indemnizacións, porque o que tenen el postos de traballo na nosa comarca, O que queren é traballar e non emigrar. Esta non se pecha. Porque a Mariña Unida é invencible, porque saia o que sabemos é que a Mariña sálvase non tanto.